malinconia nel cuore per questo mondo avido senza amore per noi mortali io aspetto ancora Thank you. senza il nostro bacio